Wait, teka lang. Halos mamatay-matay na ako dito sa skydiving. Paano ako napunta dito? Balik man tayo simula. Good morning. So, nangyari nasiraan kami ng ano, kotse kahapon tapos trinay namin ikabit yung belt pero hindi namin nakabit so ibang kotse ginamit namin so yung ginawa namin hinantin namin yung kaibigan namin tapos nag-breakfast na lang kami dito sa Linda's Coffee Shop tapos ngayon parelax na lang kami for siguro 5 to 10 minutes tingnan lang yung view dito kasi may kagandaan din naman na ito yun, look yung ano, namin view sa gitna parang nasa loob kami ng ano, isang bay. At yung mga hotel na mamahalin. Nandito kami ngayon sa Sankyo Garden. Ang entrance fee niya ano, $10 daw pag gusto mo lang umikot sa ano sa garden la. Tapos pag gusto mo namang may kasamang drinks, $15. So ginawa namin, nag $15 kami para meron kaming ano, drinks mamaya. Kaya ako to pinuntahan kasi dito. Relax day namin sa, kasi puro travel na lang ginagawa namin eh. Kunting pahinga rin naman kailangan niya kukunwari lang kami mahilig sa flowers pero wala talaga kami kalamat alam dito sa mga flowers na dito. Update ko lang kayo mamaya pag nandun na kami sa Pacific Museum. So, natapos na namin yung Sankey Garden. Relaxing siya sobra. So, sabi daw ng owner ng ano ng Sankey Garden, na every Saturday, Sunday, busy sila. So kung gusto mong relaxing dito, mag-walking ka na lang na ano, weekdays. Kasi may mga tourist na hapon, maraming tao nga, mga turista. Next stop namin ay sa museum kami pupunta. So nakarating na kami dito sa Pacific War Museum ng Guam. So, ayan, lalakarin namin yan. Pero maliit lang yung parang building nila. ginagawa <laughs> namin dito kasi naputol yung ano alternator. Na, nakabit na naman namin yung ano yung alternator. Tapos yung nangyari nga lang ma- medyo maluwag pa kaya may medyo may play pa siya. Diba? Pala kita. Basta ano may play pa siya so ipapasikipan ulit namin. So mission success kami natapos na namin na uh, ah, napatay na namin yung ano, alternator belt So, pwede na namin ulit magamit yung kotse. At nilalamok na kami, maliligo na kami, tapos matulog. Kaya gawin na namin yung event bukas. So, okay. Dami kong uling. Uling. <laughs> Langis. Uling tuloy. Okay. Hehehe <laughs> Oo, oh, pupuntanin kita. So, alas 12 na ngayon ng ano, hapon. Ay, Itinerary namin ngayon ay mag-skydive kami. Sana buhay pa kami for after ng skydive. Mamadali rin kami, baka malate eh. So yung original plan talaga dapat pupunta eh, sasama ko yung kapatid ko sa ano sa pag skydive. So nangyari dalawa na lang kami ano ng best friend ko na mag skydive kasi um, kaya yung reason bakit hindi siya nakasama yung kapatid ko kasi uh, under 18 pa siya dapat 8 years old ka or above para mag skydive. Well, I just want to thank you for the experience and for Thank you for coming. Yeah. Thank you <laughs> for that for that experience. Yeah, you're welcome, so man. Come back again. Oh yeah, definitely. I'm gonna bring some friends. So awesome, man. See you. <laughs> Yeah. Alright. <laughs> Natapos na naman yung skydiving dito sa Skydive Guam. At na-check ko rin yung checklist ng bucket list ko. Tapos maganda dito sa Skydive Guam. Ah. Maganda yung view eh. Yung makita nyo yung shoreline, lahat ng mga beach, tapos sobra. Kasi kailangan talaga sa makita nyo, hindi lang sa mga video. Kasi iba yung ano, di ba, sa video. Ibang iba talaga, di ba? Di ba, Carl? Di ba, Carl? Iba yung experience, tapos iba yung sa ano, sa YouTube lang. Kailangan talaga makita as in person. Tapos maganda ko ng ano, kasama mong local dito kasi may discount. Next stop namin ay kakain kami sa Dr. Kebab. Tapos sa Fiesta Hotel. Mm-hmm. Anong gagawin sa Fiesta Hotel? Dinner. <laughs> Yun lang? Dinner tapos wala nang gala? Pwede, naglaan-laan. Ah, sige. So update lang. <laughs> So mangyayari ngayon ano, magpapahinga muna kami pala kasi allergy ka ako. Kunti lang kasi tulog ng ano, kasi ng, ng tour guide namin. Kami, tumalong kami, munti na kami mamatay. Kaya, hindi, ano, kundi na kasi yung tulog ng kasama namin. Kaya, uh, ano, napagod. Kasi yung trabaho pa eh. After ng trabaho niya, diretso skydive eh. Stig eh. subukan namin gagawin. Kasama kapatid ko na. Nakabahan ako? Ako rin naman eh.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 Uh, fuck shit, man. My English is really bad. I made to turn it off.